Klik! Baskaria. Mm, humus hori etxean egindakoa da? Ze uste duzu, kozinatzeko bizina izela. Baina lasai, etxe azpiko dendan erositakoa da. Bertan egiten dute. Ara, ara, nekane, ekonomia sozial eraldatzaile. Bai, bai, listo. Konbentzitu nauzu. Milaka katua katuta, hori bai. Gauza bat, aragia jaten dute. Katuek? Arraina bai behintzat. Katuek ez, gure gonbidatu eh? Ah, bai ez eta bestela lasai janaria sobran daukagu. Bale, bale, eta gatza? Asko bota diozu, gu oituta gaude gatza asko jatera, baina... Nola jango dute ba Ez dakit, nekane. Lehenengo aldia da horrelako zerbait egiten dugula. Ondo aterako da... Eta ez bagaituzte ulertzen? Ba, mimika bidez hitz egingo dugu. Ea, hau egiten badut? Aldaketa? Iraultza? Ez, motel. Gehiago nahi dudala esateko da. Ah, ez dakit funtzionatuko duen. Baietz, ba. Gauza hauek unibertsalak dira. Eta gaizki ulerturen bat sortzen bada? Edo gurekin aserretzen badira? Ba, orduan lan mundua suntxituko dute. Eh, kaka, badatoz! Egon gozara lasai, hori zure kisa prestagoela da, banoa ni begiratzera. Eh? Gabon, dena prest? Eh, te, te, te, te, te. Noiztik dakizuzuk ondo hitz egiten? Ia berrogei urte pasa dira, motel. Euskaltegiak zerbaitetarako daude. Hmm. Unibertsoko lezio unibertsal bat ekartzera etorri naiz. Entzungo didazu edo, ez? Bale, bai, baina azkar, laster etorriko dira hauek. Kanpotik datorrenari ez, kanpotik begiratzea da kontua. Nola? Alegia, utzi aurre iritziak eta jokatu haiekin beste donorekin jokatuko zenuken bezala. Atsegina izan, eta zalantzarik baduzu, galdetu zintzotasunez. Desberdinak izan da ere, uste baino antzekoagoa gara denak. Ulertuta? Txirriña! Txirriña! Gurutz, orain bai, irekizuk! Mm zeon nadagoen untxia. Aspaldi da enuela jaten. Bai, nik pixka bat gehiago jango nuke. Gorde tokitxo bat kruasantari, bai? Kruasant bat postrerako? Egia, zergatik. Oita zergatik ez. Bizitza alaiagoa da kruasantak baldin badaude. Egia da hori. Egin klik, eta itxutzen zaituzten aurreiritziak erantzi.